všechno, co řeknu, jak má být, jak se nadechuji, jak se dívám, jak se pohybuji, jak má být. neslyšně. Kde se vzal na pohled, no a co dál? Jenom tak pro něj běžný stav. jenom tak. In love nakloní se blíž smíchem. Představa slova tiché. jenom tak lehce. Chceš plavat, tak si plav. Jenom tak lehce. I'm in love with my voice. I'm in love with you. I see. Close your eyes. Close to me.